Yule mzee baada ya kukaa pale akafungua kitabu. Jambo la kwanza hakutuuliza baada ya salama tujaongea naye. Mm. Ila akatuambia kwa swala hili ni dogo tu. Mm. Limekwisha. Mimi kwanza pale nikapigwa na butwa jinsi nilivyokuwa sielewi. Mm. Na mambo mawili ambayo kwa ananifanya sielewi. Kwanza nikifikiria yale wale niliowatendea. Mm. Halafu nikifikiria je, mimi nitakuwaje? Halafu yule anachukulia simple tu kama hili ni jambo dogo limekwisha. Mimi nikamwambia sawa na Mungu ajalie liishe. Mm. Akasema sawa naomba mayai mawili. Yaani kama dakika anaanza kufanya ile kazi. Mm. Kile chumba ambacho kwa alichukua nyosha mkono akachukua kitabu kulilia punda moja. Kwanza nilishangaa. Hapa nilipo ni baharini. Mm. Halafu baharini hasa sio kando kando wa bahari mm. ni baharini panapopita meli mm. boda yule mtu anakuja na mguu Ilitokea changamoto moja kubwa sana ya kimaisha ni mara baada ya kufanya uhalifu ambao ulifanywa na brother akishirikiana na moja kati ya mabradha wengine ambao kwa pamoja baadaye ilitakiwa wote waende jela katika harakati za kujaribu kujipambania maisha yao wasifungwe au wasiende jela. Waliamini tumaini lao na tegemeo lao ni la kwa mganga wa kienyeji mmoja ambaye alikuwa Zanzibar. Hii ni sehemu ya pili, na walipofika walikuta mganga yule amefariki. Nini sababu ya kifo chake?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 na mganga anafariki. Watazamaji wa Tiki TV kwanza walitoa pole, wengine walishangazwa, lakini walitamani kujua nini ambacho kiliendelea baada ya pale. Baada ya pale, baada ya kukuta kuna msiba, baada ya kusalimia tukamvuta mmoja wa kijana aliyekuwa karibu yetu mm. tukampa kwa muktasari, tumetoka mbali mm. na nia na madhumuni ya kufika hapa ni huyu marehemu mm. kwa hiyo je, tunaweza tukampata mtu ambaye kwa atatusaidia kwa shida yetu, aidha awe kama yeye au awe zaidi yake. Mm. Ule kijana akasema, naam, hapa mmefika. Mm. Kuhusu masuala hayo, hapa ndio jikoni. Mm. Nikamwambia basi inshallah. Mm. Akatuelekeza. meona barabara hii? Ni barabara miguu tu, mm. wanaopita watu kwa miguu. Fuateni barabara si mbali sana, mbele kidogo mtakuta shamba la mihogo mm. Mtakapolikuta hilo shamba mm. mkono wa kulia simameni, baada ya kufika katikati hilo shamba simameni, pigeni hodi mm. sawa, na sisi kwa sababu lengo lilikuwa ni hilo mm. hatukawia tukaondoka pale tukaanza safari, si ilikuwa sio mbali sana na pale mm. Kweli tukalikuta shamba la mihogo mkono wa kulia, tukasimama yule ambaye kwa ndio nimefuatana naye akapiga hodi mm. hodi ya kwanza, hodi ya pili akaitikiwa na mama mm. mwanamke yani. Baada ya kuitikiwa akatokea mtoto mdogo mm. ndani ya ile shamba la mihogo. Mihogo ilikuwa ni mikubwa, huwezi ukaona, hata kama ukichungulia kwa ndani huoni, juu ndio limefunga vizuri sana. Mm Alipokuja akasema, karibuni, njooni. Kwa anaitika mama, anatokea mtoto. Mtoto. Sauti ni ya mama au ya mtoto anapokuja mtoto? Anapokuja mtoto ni ya mtoto na eh. alitikia ni mama. Ehe. Kweli tukaweka basikeli zetu pale kando ya barabara tukaingia. Mm. Tukaingia tukatembea tu kiasi katikati ya ile shamba tukakuta nyumba, kijumba kidogo. Karibuni mama huyo, mm. tukamkuta mama karibuni mkae, kulikuwa na kimkika kimetandikwa kando ile nyumba, yani kama kuna za fulani hivi. Tukakaa, baada ya sekunde akaja mzee mm. mmoja mfupi tu, yani wamepishana kidogo na ule mtoto mm. ni mfupi sana. Ndiyo. Basi karibuni, tukakaribia, akaingia ndani, baada ya kama dakika mbili hivi akatoka, haya karibuni tukaingia. Tulipoingia kwenye ile nyumba, ni nyumba ya vyumba vitatu vidogo sana mm. Ukiingia mkono wa kushoto ukumbi, kulia chumba mm. Mbele kule sikuingia kwa sababu kulikuwa kama na pazia la mkeka mm. Unajua mkeka na uelewa vizuri. Tulipoingia tukakaribishwa pale, tukakaa ukumbini pale, kuna mkeka mkeka huo wa Kiswahili mm tukakaa mzee yule chumba kinachotuelekea mm. akaenda akakifesi kwa sababu kikaa hapa chumba kile unakiona mm. yani ni ukiingia kiukumbi chumba mm. kwa ukumbini eh ukumbini kwa hiyo akatoka pale ukumbini baada ya sisi kukaa yeye akaenda kwenye chumba akafungua akanyosha mkono akachukua kitabu mm. kwa hiyo inamaanisha chumba kile kimejaa vitabu Okay. Chumba kizima ni vitabu. Hata mlango wenyewe unafunguka kidogo tu kiasi cha kuingiza mkono na kuchukua kitabu. Kidogo tu akachukua akaja pale. Yule mzee baada kukaa pale akafungua kitabu. Jambo la kwanza hakutuuliza baada ya salamu atujongea naye. Mm. Ila akatuambia kwa swala hili ni dogo tu. Mm. Limekwisha. Mimi kwanza pale nikapigwa na buto wa jinsi nilivyokuwa sielewi mm. na mambo mawili ambayo kwa ananifanya sielewi. Kwanza nikifikiria yale wale ndio watendea mm. halafu nikifikiria je, mimi nitakuwaje? Halafu yule anachukulia simple tu kama hili ni jambo dogo limekwisha. Mimi nikamwambia sawa na Mungu ajalie liishe. Mm. Akasema sawa, naomba mayai mawili, ya ibovu na yai zima. Kataja kama hivyo. Mayai ya mayai ya kuku wa kienyeji mawili. Sawa. Ya kukua kisasa yatakiwa. Ah ah, ya kukua kienyeji mawili. Aha. Uh -huh. Bovu na zima. Mm. Mimi nikamwambia hapo sijakuelewa kwa sababu yule mwenzangu alikuwa yeye yupo tu. Mm. Akanambia yeye bovu hujui kuku kalalia, alafu alikutoka kutoa mtoto lile. Nikamwambia nishalielewa. Akanambia naomba mawili. Nikamwambia sitapata wapi, ni wageni huko. Mm. Akasema una shilingi 20 hapo, nikasema ninayo. Mm nikatoa shilingi ishirini nikampa, akampa mama yule mama mtu mm. mzima naye. Baada ya dakika kama mbili tatu yakaja mawe mawili mm. akasema hapa sawa kisha akachukua kikopo chake pale na nini nini yake pale akawa anaanza kuandika ile. Hiyo ni saa saba yeah. mchana mm -hmm yani kiasi kuwa wale waliokwenda kuzika washaondoka, washaswali washatoka tuseme. Mm. Yani kama dakika anaanza kufanya ile kazi. Mm. Kile chumba ambacho kuwa alichukua nyosha mkono akachukua kitabu kulilia punda mule. Ah, ah. ndani ya chumba kuna punda kuna kitabu. Ni vitabu kafungua mlango nimeona ni vitabu lakini jambo la kushangaza ilipofika saa saba kama na dakika kumi punda akalia mule ndani kwa sauti kubwa. Mm. Unajua sisi Waislamu inaposoma azana inapotakikana usimame mm. kama inashushwa bendera ya taifa ndio azana isomwe uitikie kama inavyotakikana. Baada ya hapo uombe dua uondoke. Mm. Kwa hiyo yule mzee baada ya yule punda kuanza kulia, yeye alisimamisha kila kitu akawa katulia. Mm. Punda sio namjua anaweza kalia kama dakika tatu. Mm. Analia. Kwa yule punda akalia. Punda ni punda ni punda mm. mimi hapo ndipo nilipokuja kushangaa nikaona kweli Mm. Ili jambo litakuwa limeisha. Punda analia ndani. Huyo punda punda alikuwa analia kuashiria kitu gani? Wallahi sikuuliza na wala nilikuwa sijui. Kuna connection yoyote na saa saba mchana adhana? Kwanza punda saa saba saa saba kasorobo lazima alie. Punda. Punda kama punda. Popote pale. Popote pale alipopunda. Saa saba kasorobo. Ehe. Muda wa adhana ule. Ehe lazima punda atalia aidha kabla ya eh, mara nyingi ni kabla ya dhana mm. kwa ajili ya hilo sielewi mnaojua jamani mtatusaidia hapo lakini sasa punda yule kulia saa zile mm. Si, sikuelewa kama analia kutokana na ile kazi mm. ya yule mzee anayefanya mm. hilo siku au ndio analia ni mazoea yake anapofika muda ule kulia mm. moja halikunishangaza sana punda kulia mm. kilichonishangaza ni kwa nini mule ndani kwenye vitabu e, kwa sababu nina shida mm. pia sikulishangaa mm. ushanielewa ndio kwa sababu ipo hadisi nyingine mm. niliyokutana nayo nikiwa Malawi mm. kwa masuala haya haya ya mganga ya waganga mm. wakati niko Msumbiji kwenye madini. Ah, yani ulishatoka huko kaja kwenda Malawi, Msumbiji, kila mahali kote. Go, nimetembea Afrika mm. katika nchi zetu za kusini mwa Afrika mm. sawa mm nimeacha nchi tatu peke yake peke yake Kongo mm. Burundi mm. nchi tano astaghfirullah so, Uganda Kongo Burundi mm. na Botswana ni nne hizo hizo ndio nchi ambazo kwa mimi sija kwenda sawa hapa punda analia punda ndio maana nakwambia kama Honda sikumshangaa kwa nini analia kwa nini analia time ile. Mm. Kidogo nilifanya mshangao kwa nini alie ndani kwenye chumba chenye vitabu. Mm. Na kwa nini punda alie? Na kwa nini yupo ndani ukujiuliza? Sikujiuliza. Mm. Kwa nini punda alie huyu asimame? Mm. Yaani ache kazi na asimame atulie. Ah, wakati analia huyu mganga huko akatulia. Akatulia. Kimya mpaka kamaliza kaka kitaka kaendelea na kazi. Mm. Sikushangaa sana kwa sababu nilikuwa nalo ni kubwa kuliko ni ule punda. Na umesema mbeleni kuna mengine ulikutana naye ya kuhusiana na kama hivyo hivyo eh, Malawi. Eh, hiyo nitakuja kukuelezea. Ndio maana kwenda baada ya kutoka hapa ah, katika ile safari yangu ya mm. kule. Mm. Sikushangaa sana kwa sababu hili na ile kule nilitaka kwenda. Eh, niliona kama huenda ni, ni ishara za yeye mwenyewe Sawa. Mm -hmm. Tuendelee sasa. Punda akalia akasimamisha kazi baadaye akaendelea baada ya punda baada ya kazi kufanya. Mm. Ule bwana akachukua yaizima akanipa yaibovu Mm. Akanambia nenda kazike kwenye kaburi ya mtu maarufu. Umaarufu wa aina gani huyo mtu? Yaani maarufu mtaani. Unaweza kama Chifu Mkwawa ni mtu maarufu. Mm. Shekhe mtu mwenye elimu ni mtu maarufu. Okay. Unaweza uka, ukaenda kama sehemu moja mnyanjani unaambiwa kuna kaburi la Sharifu. Mm. Watu wanaenda pale wanaomba, watu wanapeleka sadaka. Mm. Ni mtu maarufu, mtu maarufu sio kama mwanasiasa. Mwanasiasa ni mtu maarufu kwa watu tu kumuona machoni, lakini kuna watu maarufu ambao kwa wanazikwa karne na karne, kaburi lao bado linasaminiwa. Mm. Ndio mtu maarufu. Sawa ukaenda uka, ukaambiwa sasa uende kwenye kaburi la mtu maarufu kaziki utakapo kwenda kulifukia kwenye kaburi la mtu maarufu kama swala hili litasikika kutoka mdomoni kwa mtu kuingia masikini kwa, masikioni kwako mm. njo katikati hii mihogo yangu na shamba langu na kila kitu changu uchukue anajiamini anajiamini uh -huh. nikasema sawa mimi nashukuru mm sasa tufanyaje? Akasema hatuna vya kufanya. Ni vipi? Akanambia mimi siwezi, sina biashara, sina kazi, sina kitu chochote cha kuweza kukuuzia wewe. Mm. Kaingia mfukoni nikatoa mi elfu tatu mm. zilikuwa ni nyingi sana mwaka tisini na tatu mm. elfu tatu akachukua shilingi elfu moja akanipa elfu mbili akanambia hiyo ni nauli Ulikuwa hauna nyingine au nilikuwa ninayo lakini sasa yeye sikasema nimpe chochote. Ah. Ushanielewa eh? Ndio. Sasa pale ningempa ile akasema kama ah, haya ni sawa asante basi ingebidi pale nimwite yule mwenzangu mwambie sasa atoe yeye. Ushanaelewa? Yaani ingekuwa kama haijatosha. Ehe, kama ingelipokea na kunishukuru, kushukuru haya asante. Mm. Ningemwambia yule mwenzangu naye nawe mpe asante. Yaani mm. angalau angalau ifike angalau 500 mm. 5000 kwa wakati ule. Ndio. Hadi kanipa 2000 akachukua 1000. Basi tukaanza safari saa nane kama na robo mm. au kama na dakika 40 hivi tunaondoka pale mm -hmm. tulifika nyumbani saa nne na nusu usiku na baskeli. Hapo mlikula nini? wapi? Kwanza nataka nikwambie watu wengi hawajui mm. Unapokuwa na matatizo kweli, tatizo huna njaa kabisa kabisa. Sawa, mnafika nyumbani saa nne usiku nyumbani saa nne usiku mhm. tukafika. Mm -hmm. Kufika nyumbani kwa bahati katika kijiji chetu kuna kulikuwa na kaburi enzi hizo, sasa hivi sidhani kama lipo mm. mtu ambaye kuwa alikuwa ana elimu yake, astaghfirullahi, Mwenyezi Mungu anisamehe mm. kweli mi saa nne usiku ule saa nne nne na nusu tano kasoro mi nikaenda pale nikafanya niliofanya kweli, nikamtani siku ya kwanza wiki nasikia kimya wakati ishara zote zilikuwa zinaonyesha tayari sisi tunakuja kufatwa mm. wiki ya pili kimya hata pale ambapo kwa ilikuwa yanazungumzwa mm. kwa sababu mashallah kijijini kwetu sisi mm. wakati hule mm. ilikuwa baada ya kutokea jambo kama lile mm. utawakuta watu wanakuzungumzia kama vile labda ndio umelifanya, halafu ulimfanyia ndio kaja. Wakisikitika mm. wengine wakilaani, kwa nini ufanye vile? Na walikuwa wameshaanza kulaani tayari, fulani kaiba, hey. Eh. katapeli bwana uh -huh. Kwa kusema kweli, alhamdulillah, ile jambo likawa limeanza kufutika pale mpaka huku nako likawa ikafika mwezi mm. siku moja mida ya jioni baada ya swala ya magharibi mimi nikamwita yule bwana mm. nikamwambia bwana njoo haya ni maisha halafu wewe una mke na mm. mtoto mm. mmoja mimi wala sijafikiria kabisa kama kuna siku nitakuja kuoa mm. kilichopo hapa mimi naondoka naenda kutafuta maisha naenda kuangalia maisha mbele tafadhali mm. mke wake ulionaye ni mzaramu mezana mtoto mm. hatoweza kukaa hapa atataka kurudi siku yoyote unakuja kujichukua unarudi kwa sababu wewe ndio ulianzisha na uka, ukayafanya baadaye sasa bila mm. mimi bila kutegemea bila kujua nikaja nikajiona tayari nishaingia katika jambo ambalo kwa sikulitegemea katika maisha yangu mm. utakapokuja kurudi ukaja ukakutana nayo mm. usije kusema jambo lolote Sunaniona hivi nilivyo? Nitakuja kufanya kitu. Hutakuja kunisahau katika maisha yako kama utakuwa bado upo hai. Mm. Tukakubaliana akasema ile atokee mimi time yote akisema tu kama turudi mimi au tutaka kurudi ataondoka zake. Unajua zile mm. wanaume kujikutua kutua. Basi ni kweli siku ya pili nikafunga safari naenda Tanga. Sina ndugu. Mm. Sina mtu nimemjua. Mm. Sijui mtaa mm. sijawahi kufika katika akili yangu ya utu uzima, lakini ndani ya mwaka 84 83 mpaka 84 eh, ilikuwa 82 mm. mimi nilikuwa nilikwenda Tanga nakumbuka na marehemu babangu, niliishi sehemu moja inaitwa Kwanjeka mm kuna kijiji kinaitwa Gezaulole kama unaenda Mnyanjani mm. niliishi, lakini nilikuwa mdogo sana nikarudi. Kwa hiyo akili ile nilikuwa bado ninayo ile picha wakati niko pale, kwa sababu mimi nimeenda pale kumkuta baba ndio yuko kule. Kwa hiyo wale ambao kwa katika mazingira ya kuishi nao mm. wakati anaenda baharini kuvua Kasera, nilikuwa na kumbukumbu nzuri sana, nikawa na baadhi ya majina bado yanazunguka kwenye akili yangu. Nikaaga nyumbani, mimi naenda Tanga kuangalia maisha. Maisha ya Tanga yanajulikana kwa mtu wote, ukiwa maskini maisha Tanga ni kuvua. Mm. Tanga ndio mkoa pekee ambao kuwa unaweza ukaanzisha maisha bila hata mia. Ukishakuwa na akili timamu tu maisha yanaanza. Eh, Tanga peke yake. Tanga peke yake katika mikoa yote na nchi zote ulizotembea. Na nchi zote nilizopita. Ehe. Ukafunga safari kwenda Tanga. Nikafunga safari nikaenda Tanga. Mm. Nikiwa na akili yangu timamu. Nikiwa njiani nikakutana na bwana mmoja ambaye kwa halikuwa si mgeni sana machoni kwangu mm. bwana baada ya kusalimiana salama salama kwa sababu anatoka kama kijiji cha pili kutoka kule kwetu uko wapi ah bwana mimi nilipo ndugu yangu ah tuliachana wadogo sana ndio hivyo tumekuwa ndio karibu tutaitwa babu safari ikaanza mm. tukapanda jahazi moja tukafika tukafika bandarini wote kwanza Tulipofika pale tukapanda jahazi, tuko ndani ya jahazi, nikaanza kumwelezea mtu wa kwanza maudhui ya safari yangu na ninakokwenda mm. Akanambia kwa hilo la lisipupe shida, mimi ni mwenyeji, huwa naenda nakaa navua, nikichoka narudi nyumbani nakuja kuangalia zee naenda navua. Kwa hiyo hii tutakuwa pamoja mm. Utafikia nakofikia, utafanya kazi, ushaikuvua? Nikamwambia mi bado twende kazi. Tukaingia, tukaenda mpaka bandarini. Kufika pale akasema yeye na kasemu moja inaitwa Ngome mm. Kisosora. Mimi nikamwambia sawa, kwa sababu sikujui, nikaitikia, tukaongozana, tukafika. Baada ya kufika pale, aliyewahi kufika Ngome anajua kama shughuli kubwa asilimia kubwa ya watu walio pale ni wavuvi Unaelewa? Ndio. Asilimia tisini na nane tuseme ni wavuvi, ukiacha kina mama chapati na maharage, waliobakia ndio wao wachunga ng'ombe kidogo tu, serikali za mitaa. Basi nikafika hapo alipokuwa kafikia, nikakaribishwa, nikazunguka zunguka pale na yeye mwenyewe. Kufika mida ya saa kumi na mbili akaniambia twende hivi, tukaenda sehemu ambayo wenyewe wavuvi wanashona shona nyavu sijui kitu chochote, nikakaa pale na yeye akashika kaa na shona zote hadisi hadisi, bwana huyu kanaelekeza ni ndugu yangu huyu. Siku ya kwanza, siku ya pili watu wanarekebisha nyao siku ya tatu mida saa tisa mm. watu ndio wanaenda baharini. Basi katika yule ni maarufu katika zile kazi, kwa hiyo akamwambia bwana, tutakwenda eh, tutakwenda lakini na ndugu yangu hajajua bado, naye anataka hii kazi mm. Kasema hamna shida, twende. Tukaenda tufika sana kumi kasoro, tukajiingiza kwenye dau tukaondoka. Mm. Dau si unajua huku wanaita mtumbwi, ndio wanavuta na makasia yale mm. Tukaenda kwa muda mpaka kufika mida saa tatu tuseme usiku, ndio tunafika huko wanakolenga kwenda ndani ya maji sasa, ndani ya maji usiku baharini, zaidi ya chumba ambacho kuwa hakina dirisha wala taa mm. kiza chake. Na mimi ni mara yangu ya kwanza kwenda baharini, lakini nikasema watu wote watu waliofuatana mpaka wafe wote mm. ina maana ndio nami nitakufa au atakufa nusu nitakaoacha itakuwa wachache, sitakufa peke yangu. Mm. Hakuna mm. cha kuogopa hapa. Uh -huh. Kweli Tulipofika pale, jambo la kushangaza, tulikuwa kama watu kumi na nane kumi na sita hivi mm. kwa sababu yalikuwa ni madau mawili. Jambo la kushangaza, dau nililokuwa nalo mimi lilikuwa na nyavu mm. na watu tu wachache. Dau moja ndio na watu wengi. Jambo la kushangaza, nahoza alikuwa mumule ndo akatoa go mmoja ashuke mm. na katika mmoja nikaambiwa, wewe shuka ushuke kwenye maji halafu usiku eh, usiku wakiza mm. Kwa kusema kweli nilifikiria mbali sana, nilikuwa sina mawazo ya kusema labda unaweza ukashuka ukali umesha ukao umesharogwa watu wakando wakakutoa chambo ili wapate samaki. Nilikuwa mawazo hayo sina mm. Lakini tu mawazo yangu alisema usiku kama huu nikishuka pengine natia mguu wangu kwenye maji ndio papa kafika, yani mawazo kama yale mm. Lakini baadaye nikasema hamna chochote humu, wasingesema shuke hao, ina maana hata kama nife mm. Nikashuka baba, ili kushuka maji ya hapa nikapewa kamba, nikaambiwa hii kamba hii, unaona hapa ulipo hapa, sio kasogea hatua watano mbele mm. Shanelewa, wala kulia wala kushoto, labda urudi nyuma lakini ukisogea tu tano mbele ni bahari. Utakuja kupotea. Na huu ni usiku, si umeona? Eh, kuwa makini. Twende, wale wakaambizana twende, likaanza kuondoka lile dau pale. Mimi nimepewa kamba. Eh, mimi nimepewa kamba, kumbuka. Maji hapa, jua maziwa hapa hapa. Mm. Unaachwa baharini. Nikaachwa sasa pale. Usiku. Usiku. Do. Wanatembea, wanaondoka, wanaongea. Mm nasikia ile mtumbu ule unagongwa gongwa kwa sababu ukipiga ile kasi ya lazima mtumbu unagongwa. Mm. Mimi nasikia mpaka sisikii kuongea wala sisikii kugongwa. Mm. Wakiwa wanaongea wakati wanaondoka wanasemaje? Ah, tuende tuende huko, pita huku, angalia. We, toa vizuri hapo, yani wanafahamishana. Mm. Sasa wakati wanaondoka pale walianza kutupa ile nyavu. Mm. Kwa hiyo wanatembea huku ananigusha ile nyavu kamba sinao mimi hapa. Mm. Kwa hiyo wakanambia hii kamba hii hata kama vipi, kama ukiona itakutoka mikononi, jifunge kwenye kiuno mm. hata kama ukija kuchukuliwa na maji, ukifa sisi tutakupata Yani ndio maneno shortcut kunambia hii. Sawa, kunikatisha tamaa mimi nikona hawa wavuvi tu hawa bwana eh. Kwa kusema ukweli, kwa siku ile ni, ni, ni miongoni ya vitu ambavyo kwa katika nilimopita sitasahau. Nilikaa pale kama lisana nusu mm. kwa sababu maji alikuwa hapa mpaka akashuka hapa chini maziwa mpaka akapanda akafika hapa mm. yani maana yake anamaanisha kama yalikuwa yanatoka mpaka baadaye akajaa yakanifika hapa kwa hiyo ikabidi sasa mawimbi madogo madogo yanapokuja mimi ninyanyuke na vidole mm. kweli baada ya muda kwenda nikasikia wewe wewe wananiita mm. niko hapa niko hapa wapi hapa mpaka nasikia anagonga gonga mtumbwi mpaka anaongea na mimi naendelea kuwaita tu mpaka akafika pale mm. Ndio naweza akasema shukeni, sio mimi nipande, washuke wale wengine mm. na ile jingine nalo likaja nao washuke mm. kwa hiyo ile kama ile walipokwenda huko kuzunguka na ile nyavu baadaye wakarudi ile kama niliwachiwa mimi wakawa wanaitupa, baadaye wakaja cha mwisho kule wakaja nao tena pale pale nilipo mm ikawa kama mida ya saa sita hivi au tano na nusu ndo mpaka wanafika pale mm. tulianza kuvuta wote tena sasa hey, eh, sasa kwa bahati mimi ni Wilson nilikuwa ni usiku na sijui mm. na ndio nikaja nikagundua kama kumbe ndio maana wakanambia ni afadhali nirudi nyuma mm. nyuma kulikuwa ni sehemu kama ya fungu fungu yani fungu kama ufukwe, kuna kama ufukwe ni katikati ya bahari mm. katikati ya bahari sio unaweza kupita baharini ukaona fungu sehemu mchanga mweupe umekuja juu mm. eh, sasa Mwamba ilikuwa flani, eh, eh, sasa ilikuwa kule nyuma ni fungu ambalo kwa halitoki maji mm. yani maji yameingia yamejaa maji, ukisimama pale juu labda anaweza kukufika kiunoni yakitoka maji ndio yanapungua labda mpaka yanakauka tu kidogo pale, kushanaelewa mm. namna hiyo na kuelewa kwa kusema ukweli. Kwa ni kama ingekuwa kubwa ingekuwa kisiwa eh. Ehe. Haya Sasa mimi ni usiku na sijawahi kupita na sijui kweli kati. Kila tunapovuta tunarudi nyuma. Mm. Kila tunapovuta tunarudi nyuma. Na tuko wengi. Mm. Unajua watu 18, 16 sio kidogo. Kwa hiyo wengine wakashika kamba huku, wengine wakashika kamba huku. Kwa hiyo tunavuta kwa mtindo wa kupishana. Yaani kuonge kuvuta sote kwa pamoja. Tukivuta hatu unajua ile mm. kwa hiyo watu kama tuko kumi kutoka huku nane huku nane au tisa tisa kumi na nane kushanelewa mm. haya twende navuta huku na wale na wao wanavuta kwa pamoja mm. kwa hiyo ndio mtindo kama huo saa tano mpaka saa tatu asubuhi mpo baharini tupo baharini kwa hiyo mimi nimeshushwa pale saa tatu mpaka saa tatu asubuhi wale wamekuja saa tano mpaka saa tatu asubuhi mm -hmm. nilikuwa niko hoi hii mikono ilichanika Nitanika shika humu mm. mkapasuka, kashika humu mkapasuka, kwa hiyo humu humu kumepasuka, kwa hiyo sasa nikaa natumia humu na tabia ya kuvuta vile, hata kama ukitegea sekunde tayari kashaonekana kama kuna mtu anategea um. Kwa sababu wengi eh, ile kazi niliona ngumu kwa sekunde moja, yani sikuchukulia maumivu ndio kule kwenye maji mm pale tayari mikono ishapasuka pasuka, ndio ile kazi nikaona ngumu, ukajua eh, mikono inapasuka afu maji yana chumvi, maji yana chumvi, kamba ile inachoma, alafu chumvi na mikono ishapasuka hatari. Basi kwa kusema kweli, mpaka saa tatu nyavu inafika ile, watu wana kotokota visamaki vilivyokuwemo vile, kweli wanapakia kwenye mitumbwi. Safari ikaanza saa nane mm. tisa tisa hivi tunafika bandarini mm -hmm. fika bandarini mikono tayari imevimba. Wenzie wako vizuri kabisa kwa sababu washazoea. Kwa hiyo pale mimi imepasuka mm. nikiendelea mm. hii inakomaa inapona na ile ile chumvi na ile kamba mm. halafu inakomaa inaotanundu kama bondia anavyopigana huku kuota zile sugu zile ndo mm. zinaota huku. Kwa hiyo mvuvi anivyovuvi ule kama angekukata mbao mm. <laughs> unachanganyikiwa <laughs> kwa kusema kweli, ndugu yangu nimefika bandarini mm. watu wakauzauza pale wanaopika, kwa sababu katika ile grupu ile kuna wapishi, kuna wanini, kuna wanunuzi, kuna mude maafisa wa mahesabu, yani wauzaji mm. kuna kitengo cha wengine kina sisi mm. tukifika bandarini unatakiwa tubebe kinachokuhusu. Kama ni nyavu, mnabeba watu sita, saba au kumi, mnaongozana hivi, inafungwa ile, alafu mnaike kama begani, na mbele mm. Mimi sikuweza kufanya kitu chochote, mikono imevimba, kote vidonda. Kufika pale watu washauza, tukachukuana tukaenda ngome kule. Kufika ngome mgao 750 Mm. Unajua 750 saba Mia saba hamsini kama mia saba hamsini t shillings. Mia saba hamsini. Mm. Elfu moja kasoro mia mbili hamsini. Mia mbili hamsini. Hmm. Ndo nikapewa mgao. Mm. Kwa kusema kweli ndio Dar es Salaam kumbe ni afadhali. Baadaye sasa bila mimi bila kutegemea bila kujua nikaja nikajiona tayari nishaingia katika jambo ambalo kwa sikulitegemea katika maisha yangu. Mm. Utakapokuja kurudi ukaja ukakutana nayo mm. usije kusema jambo lolote. Unaniona hivi nilivyo? Nitakuja kufanya kitu hutakuja kunisahau katika maisha yako kama utakuwa bado upo hai. Mm tukakubaliana akasema ile atoke mimi time yote akisema tu kama turudi mimi au tutaka kurudi ataondoka zake unajua zile mm. wanaume kujikutua kutua basi na kweli siku ya pili nikafunga safari naenda Tanga sina ndugu mm. sina mtu nimemjua mm. sijui mtaa mm. sijawahi kufika katika akili yangu ya utu uzima lakini ndani ya mwaka 84 83 mpaka 84 eh, ilikuwa themanini na mbili mm. mimi nilikuwa nilikwenda Tanga nakumbuka na marehemu babangu. Niliishi sehemu moja inaitwa Kwanjeka mm. kuna kijiji kinaitwa Gezaulole kama unaenda Mnyanjani mm. niliishi, lakini nilikuwa mdogo sana, nikarudi. Kwa hiyo akili ile nilikuwa bado ninayo ile picha wakati niko pale, kwa sababu mimi nimeenda pale kumkuta baba ndio yuko kule. Kwa hiyo wale ambao kuwa katika mazingira ya kuishi nao mm wakati anaenda baharini kuvua Kasera, nilikuwa na kumbukumbu nzuri sana. Nikawa na baadhi ya majina bado yanazunguka kwenye akili yangu. Nikaaga nyumbani, mimi naenda Tanga kuangalia maisha. Maisha ya Tanga yanajulikana kwa mtu wote. Ukiwa maskini, maisha ya Tanga ni kuvua mm. Tanga ndio mkoa pekee ambao kuwa unaweza ukaanzisha maisha bila hata mia, ukishakuwa na akili timamu tu maisha yanaanza e, Tanga peke yake, Tanga peke yake katika mikoa yote na nchi zote ulizotembea na nchi zote nilizopita. Ehe, ukafunga safari kwenda Tanga? Nikafunga safari nikaenda Tanga mm. nikiwa na akili yangu timamu, nikiwa njiani nikakutana na bwana mmoja ambaye kwa halikuwa si mgeni sana machoni kwangu mm. Bwana baada ya kusalimiana salama salama, kwa sababu anatoka kama kijiji cha pili kutoka kule kwa hiyo uko wapi? ya ah, bwana mimi nilipo ndugu yangu. Ah tuliachana wadogo sana. Ndio hivyo wanatumekuwa ndio karibuni nitetwa babu. Safari ikaanza. Mm. Tukapanda jahazi moja tukafika tukafika bandarini wote kwanza tulipofika mm. pale tukapanda jahazi tuko ndani ya jahazi nikaanza kumwelezea mtu wa kwanza maudhui ya safari yangu na ninakokwenda mm. Akanambia kwa hilo la lisipupe shida, mimi ni mwenyeji. Huwa naenda nakaa navua, nikichoka narudi nyumbani nakuja kuangalia zee naenda navua. Kwa hiyo hii tutakuwa pamoja. Mm. Utafikia nakofikia, utafanya kazi, ushaikuvua. Nikamwambia mimi bado, twende kazi. Tukaingia, tukaenda mpaka bandarini. Kufika pale akasema yeye ana kasehemu moja inaitwa Ngome. Mm. Kisosora. Mimi nikamwambia sawa kwa sababu sikujui, nikaitikia, tukaongozana tukafika. Baada ya kufika pale mm. aliyewahi kufika Ngome anajua kama shughuli kubwa, asilimia kubwa ya watu walio pale ni wavuvi. Unaelewa? Ndio asilimia tisini na nane tuseme ni wavuvi, ukiacha kina mama chapati na maharage, waliobakia ndio wao wachunga ng'ombe kidogo tu, serikali za mitaa. Basi nikafika hapo alipokuwa kafikia, nikakaribishwa kazunguka zunguka pale na yeye mwenyewe. Kufika mida ya saa kumi na mbili akaniambia twende hivi. Tukaenda sehemu ambayo kuwa wenyewe wavuvi wanashona shona nyavu. Sijui kitu chochote, nikakaa pale na yeye akashika pale anashona. Zote hadithi hadithi bana huyu kanaelekeza ni ndugu yangu huyu. Siku ya kwanza, siku ya pili watu wanarekebisha nyavu, siku ya tatu mida saa tisa. Mm. Watu ndio wanaenda baharini basi katika yule ni maarufu katika zile kazi. Kwa hiyo akamwambia bwana, tutakwenda eh, tutakwenda lakini na ndugu yangu hajajua bado, naye anataka hii kazi mm. Kasema hamna shida, twende. Tukaenda tufika sana kumi kasoro, tukajiingiza kwenye dau tukaondoka. Mm. Dau si unajua huku wanaita mtumbwi, ndio wanavutana makasia yale mm. Tukaenda kwa muda mpaka kufika mida saa tatu tuseme usiku, ndo tunafika huko wanakolenga kwenda ndani ya maji. Sasa ndani ya maji usiku baharini, zaidi ya chumba ambacho kuwa hakina dirisha wala taa mm. kiza chake na mimi ni mara yangu ya kwanza kwenda baharini, lakini nikasema watu wote watu mpaka wafe wote, mm. ina maana ndio na mimi nitakufa au watakufa nusu nitakaoacha itakuwa wachache, sitakufa peke yangu. Mm. hakuna Mm. cha kuogopa hapa. Uh -huh. Kweli tulipofika pale jambo la kushangaza tulikuwa kama watu kumi na nane kumi na sita hivi mm. kwa sababu yalikuwa ni madau mawili jambo la kushangaza dau nililokuwa nalo mimi lilikuwa na nyavu mm. na watu tu wachache dau moja ndio lilikuwa na watu wengi jambo la kushangaza na hoza alikuwa mumule ndo akatoa go ahead mmoja ashuke mm. na katika mmoja nikaambiwa wewe shuka ushuke kwenye maji halafu usiku eh usiku wakiza mm. kwa kusema kweli nilifikiria mbali sana nilikuwa sina mawazo ya kusema labda unaweza ukashuka ukali ukao umesharogwa watu wakando wakakutoa chambo ili wapate samaki nilikuwa mawazo hayo sina mm. lakini tu mawazo yangu alisema usiku kama huu nikishuka pengine natia mguu wangu kwenye maji ndio papa kafika, yani mawazo kama yale mm. Lakini baadaye nikasema hamna chochote humu, wasingesema shuke yao ina maana hata kama nife mm. Nikashuka baba ili kushuka maji ya hapa nikapewa kamba, nikaambiwa hii kamba hii, unaona hapa ulipo hapa, sio kasogea watu watano mbele mm. Shanelewa. wala kulia wala kushoto, labda urudi nyuma lakini ukisogea watu watano mbele ni bahari, utakuja kupotea. Na huu ni usiku, si umeona? eh, kuwa makini twende. Wale wakaambizana twende, ikaanza kuondoka ile dau pale. Mimi nimepewa kamba eh, mimi nimepewa kamba. Kumbuka maji hapa, jua maziwa hapa hapa mm. Unaachwa bahari nikaachwa sasa pale usiku usiku Do. wanatembea wanaondoka wanaongea mm. nasikia ile mtumbu ule unagongwa gongwa kwa sababu ukipiga ile kasi lazima mtumbu unagongwa mm mimi nasikia mpaka sisikii kuongea wala sisikii kugongwa. Mm. Wakiwa wanaongea wakati wanaondoka wanasemaje? Ah, tuende tuende huko, pita huku, angalia. We, toa vizuri hapo, yani wanafahamishana. Mm. Sasa wakati wanaondoka pale walianza kutupa ile nyavu. Mm. Kwa hiyo wanatembea huku ananigusha ile nyavu kamba sinao mimi hapa. Mm. Kwa hiyo wakanambia hii kamba hii hata kama vipi kama ukiona itakutoka mikononi jifunge kwenye kiuno. Mm hata kama ukija kuchukuliwa na maji ukifa sisi tutakupata yani ndio maneno shortcut kunambia hii sawa kunikatisha tamaa mimi nikaona hawa wavuvi tu hawa bwana eh kwa kusema ukweli kwa siku ile ni, ni, ni miongoni ya vitu ambavyo kwa katika nilimopita sitasahau nilikaa pale kama lisana nusu mm. kwa sababu maji alikuwa hapa mpaka akashuka hapa chini maziwa mpaka akapanda akafika hapa mm. yani maana yake anamaanisha kama yalikuwa yanatoka mpaka baadaye akajaa yakanifika hapa. Kwa hiyo ikabidi sasa mawimbi madogo madogo yanapokuja mimi ninyanyuke na vidole. Mm. Kweli baada ya muda kwenda nikasikia wewe wewe wananiita. Mm. Kale eh, niko hapa. Niko hapa wapi? Hapa. Mpaka nasikia anagonga gonga mtumbwi mpaka anaongea na mimi naendelea kuwaita tu mpaka akafika pale. Mm. Wa ndio unaweza kusema shukeni, sio mimi nipande, washuke wale wengine mm. na ile jingine nalo likaja nao washuke mm. kwa hiyo ile kama ile walipokwenda huko kuzunguka na ile nyavu baadaye wakarudi ile kama niliachwa mimi waka wanaitupa baadaye wakaja ncha ya mwisho kule akaja na tena pale pale nilipo mm. ikawa kama mida saa sita hivi au tano na nusu ndio mpaka wanafika pale mm. tulianza kuvuta wote tena sasa hey. Sasa kwa bahati mimi ni Wilson nilikuwa ni usiku na sijui mm. na ndio nikaja nikagundua kama kumbe ndio maana wakanambia ni afadhali nirudi nyuma mm. Nyuma kulikuwa ni sehemu kama ya fungu fungu yani fungu kama ufukwe kuna kama ufukwe ni katikati ya bahari mm. katikati ya bahari unaweza kupita baharini ukaona fungu sehemu mchanga mweupe umekuja juu mm. eh, sasa ilikuwa eh, eh, sasa ilikuwa kule nyuma ni fungu ambalo kwa halitoki maji mm Mm. Yaani maji yameingia yamejaa maji ukisimama pale juu labda anaweza kakufika kiunoni. Yakitoka maji ndio yanapungua labda mpaka yanakauka tu kidogo pale. Ushanaelewa mm. namna hiyo? Na kuelewa. Kwa kusema ukweli. Kwa ni kama ingekuwa kubwa ingekuwa kisiwa yani. Eh. Hey, ah, eh. Sasa mimi ni usiku na sijawahi kupita na sijui kweli kati. Kila tunapovuta tunarudi nyuma. Mm. Kila tunapovuta tunarudi nyuma. Na tuko wengi. Mm. Unajua watu 18, 16 sio kidogo. Kwa hiyo wengine wakashika kamba huku, wengine wakashika kamba huku. Kwa hiyo tunavuta kwa mtindo wa kupishana. Yaani kuonge kuvuta sote kwa pamoja. Tukivuta watu leni Unajua ile. Mm. Kwa hiyo watu kama tuko 10 tuko huko 8 huko 8 au 9 9 18 Ushanelewa? Mm. Haya twende navuta huko. Na wale na wao wanavuta kwa pamoja. Mm. Kwa hiyo ndio mtindo ukawa huo. Saa tano mpaka saa tatu asubuhi. Mpo baharini. Tupo baharini. Kwa hiyo mimi nimeshushwa pale saa tatu mpaka saa tatu asubuhi. Wale wamekuja saa tano mpaka saa tatu asubuhi. Mhm. Mm Nilikuwa niko hoi. Hii mikono ilichanika. Nichanika shika humu mm. mkapasuka. Kashika humu mkapasuka. Kwa hiyo humu humu kumepasuka. Kwa hiyo sasa nikawa natumia humu na tabia ya kuvuta vile, hata kama ukitegea sekunde tayari kashaonekana kama kuna mtu anategea humu, kwa sababu wengi e, ile kazi niliona ngumu kwa sekunde moja, yani sikuchukulia maumivu ndio kule kwenye maji mm pale tayari mikono ishapasuka pasuka, ndio ile kazi nikaona ngumu, ukajua eh, mikono inapasuka afu maji yana chumvi, maji yana chumvi, kamba ile inachoma, alafu chumvi na mikono ishapasuka hatari. Basi kwa kusema kweli, mpaka saa tatu nyavu inafika ile, watu wana kotokota visamaki vilivyokuwemo vile, kweli wanapakia kwenye mitumbwi. Safari ikaanza saa nane mm. tisa tisa hivi tunafika bandarini mm -hmm. fika bandarini mikono tayari imevimba, wenzie wako vizuri kabisa kwa sababu washazoea. Kwa hiyo pale mimi imepasuka mm. nikiendelea mm. hii inakomaa inapona na ile ile chumvi na ile kamba mm. halafu inakomaa inaotanundu kama bondia anavyopigana huku kuota zile sugu zile ndo mm. zinaota huku. Kwa hiyo mvuvi anavyovuvi ule kama akikukata mbao mm. <laughs> unachanganyikiwa. <laughs> kwa kusema kweli, ndugu yangu nimefika bandarini mm. watu wakauzauza pale wanaopika, kwa sababu katika ile grupu ile kuna wapishi, kuna wanini, kuna wanunuzi, kuna mude maafisa wa mahesabu, yani wauzaji mm. kuna kitengo cha wengine kina sisi mm. tukifika bandarini unatakiwa tubebe kinachokuhusu. Kama ni nyavu, mnabeba watu sita, saba au kumi, mnaongozana hivi, inafungwa ile, alafu mnaeke kama begani, mnaenda mbele mm. Mimi sikuweza kufanya kitu chochote, mikono imevimba, kote vidonda. Kufika pale watu washauza, tukachukuana tukaenda ngome kule. Kufika ngome mgao mia saba hamsini. Mm. Unajua mia saba hamsini? Mia saba hamsini kama mia saba hamsini t shillings. Mia saba hamsini. Mm. Elfu moja kasoro mia mbili hamsini. Mia mbili hamsini. Mm. Ndo nikapewa mgao. Mm. Kwa kusema kweli ndio mnaelewa Dar es Salaam kumbe ni afadhali. Basi tayari pale ugali ushapikwa. Mm. Sufuria la ugali kama kuna shughuli imepikwa Alafu kuna sufuria la samaki limepikwa. Samaki ndio chakula, ugali ndio mboga. Eh? Eh. Ndio wanavyokula wale. Samaki ndio wengi kwa hiyo. Eh, sufuria hata la samaki ni kubwa kuliko ni la ugali. Ndio. Halafu sasa ule ugali unamiminwa kwenye kama kimkeka hivi. Mm. Chini. Shanelewa? Ndiyo. Halafu wale samaki wale mchuzi ule unagaiwa kwenye masu, vyombo vyombo mm. simko wengi watu 18 ndio mmepiga mduara hapo mm. ugali wenyewe kwanza mm. msongaji lazima awe fulana awe na pensi so ukaosonga ugali wa kama wale pale halafu wetu una suruali ndefu au una shati au fulana uh, uvue mpaka singlet jasho lile unasonga unasonga unakapembeni unafuta jasho unarudi tena mgumu vibaya Mm. Na ukimwagwa tu pale kwenye kikeka unajiachia. Si unajua ule? Mm. alafu sasa baada ya ule mchuzi wote kutolewa, samaki kuna sehemu majani majani yale yanakatwa ya mgomba hii, alafu wanamiminwa. Mm. Sasa hapo ni mimi mwenyewe. Ugali wa moto, mchuzi wa moto, samaki wa moto. alafu mimi ndio siwezi kushika. <laughs> Mikono imechanika. Halafu mna njaa tokea tokea nilipokula jana. Eh saa sita saa sita ugali mm. ndo unakuja kula tena pale ndo unaona tena ugali siku ya pili mm. njaa unayo mikono watu eh? watu wanaozaliwa kwenye familia zenye afadhali washukuru sana duniani hiyo hakuna mjanja kabisa duniani usije ukasema ukamwona mtu hata kama mtu ana mali kiasi gani mm. huyo mm. si mjanja na hususwa mali ya kurisi ndio kama baba yako tu ana mali alafu wewe unachukuliwa unapelekwa boarding, unarudi huku unarudi huku, kesho na kesho kutwa umenyoa kiduku, unajiona wewe tayari um, ni mjanja. Wewe sio mjanja kweli. Kwanza upitie changamoto za dunia, ndio utamjua Mungu yukoje. Maana unaweza ukakaa wewe ukamjua Mungu ukachambua mpaka ukajua kama eh, Mungu kweli kweli, Mungu Mungu, acha itwa Mungu. Ndio yanapokukuta changamoto, changamoto ni mtihani mkubwa sana. Ndio ugali wa moto hapo ugali wa moto, samaki wa moto, mchuzi wa moto, alafu una njaa mm. ya siku mbili mm. Kwa hiyo sasa mimi nikawa naangalia bila kupepesa macho, bila kuwa na uhasira kama labda watu wanakula mimi siwezi kula. Ah, ah. ah. Mm. Akili yangu haipo kwenye kula mm. Itakuwaje mbele ya safari? Ndio unachokifikiria. nachokifikiria Yaani ukirudi kesho yake au, au jioni yake. Itakuwaje? Uko mbele ya safari ya maisha yangu mimi itakuwaje? Mm. Hakuna mtu amekuwa nitamfuata nimwelezee. Ndio. Shida. Hakuna mtu yoyote amekuwa ataniona njiani anisikitikie kwa maisha ninayoishi. Ndio. Au kwa vipi itakuwa? Je, itakuwaje? Wakati nimedua jamaa mmoja akanipushi, akanipushi. Oya babu, Mm. kula mwanangu. Nikamwambia mwanangu, utakulaje Si unaona? Akaniambia mwanangu, tulia. Akawa ananikatia vitonge vidogo vidogo, ananiwekea pembeni mm. Kwa hiyo vile vitonge mimi nina uwezo wa kuchukua hivi, nikapeleka pale au nikachukua hichi nikakiweka vizuri, nikanyofoa samaki pale, nikamweka pembeni hapa nkala, alafu nikaunganisha mm maisha akawa hivyo mpaka tulipomaliza pale, kweli tushaoga. Sasa tuliporudi kule kwenye kupumzika, kawaida mnaporudi kama vile baada ya kumaliza kula nyavu ile ishaanika. Eh, mkifika tu waliobeba nyavu wanaanika. Mm. Baada ya kumaliza kula ishakauka. Inavutwa kivulini. Watu wanajipanga kuanza kushona ile motoboka toboka. Mm. Kwa watashona mpaka jioni, usiku watalala, kesho asubuhi wanaandaandaa tena muda kama ule wanatoka zao. <coughs> Wakati watu wamemaliza kula, tumeondoka pale, watu ndio washanza wengine kushona shona nyavu, tukaenda zetu msikitini kuswali. Kutoka kuswali, mimi nikamwita jamaa sehemu nilitoka, nikamwambia sikiliza, hii kazi kwangu mimi ni ngumu sana. Mm. Ananiambia hii ni ngumu kweli, lakini utazoea. Nikamwambia wewe, kinachozoeleka mm. ni kitu ambacho kuwa kina raha ndani yake hata kikiwa kigumu vipi, kama kina raha ndani yake unakizoea, lakini kitu kishakuwa na moto hakizoeleki. Kila unapochoma, kila unapokifanya wewe kinakuchoma tu naomba, kuna sehemu moja inaitwa Sahare. Mm. Sahare kule Kasera, akamwambia Kasera. Mm. Kasera kule nakumbuka zamani nilikwenda, kuna jamaa mmoja, huyo jamaa kwa jina siwezi kumjua, lakini nikimwona nitamjua. Huko nyumbani kuna sehemu moja anatoka. Mm. Nikimwona tu nitamjua, nipeleke akanambia kule wapo watu wanaotoka kuzile pande za nyumbani. Kuna jamaa mmoja Hassan Sheha, kuna jamaa mmoja anaitwa Mari Juma, Nikamwambia basi, ndio nikamwambia eh hey, jina kama hilo mimi nilisikia mamangu akilitaja mm. kama yeye anakaa huko. Akanambia basi sawa, subiri subiri hapa ni, na jamani mpeleke sie kwa napeleka nini ili twende. Muda ule ule mm. kweli tukatoka pale tukafunga safari tukapita Ngamiani mm. Mbokwa ndio stendi pale, tukapita Mbokwani tukaenda mpaka pale Ngamiani, stendi ya mabasi ya zamani Tulipofika pale akaniambia sasa katweni zetu mara moja ili tuporudi kabla ya kiza. Mm. Kaambia sasa tukaenda tulipofika kweli. Anayejua Tanga kwa Njeka. Mm. Kuna sehemu moja ukifika kwa Njeka kulikuwa na bibi mmoja Mwenyezi Mungu amrehemu. Sasa hivi ni marehemu wa Kipemba. Mm. Alikuwa anamuita Bi Salma. Nyumbani kwake alikataa kafu. Halafu ikawa kuna kijiwe cha kahawa. Mm. Kwa hiyo tulipokwenda mpaka pale, tulipofika katika pale kusalimia yule bana, kuna watu wanaojuana nao, kusalimia kusalimia, na yule bana akawa ni mmoja wao, yupo katika wale watu ambao unafuata, wako pale kwenye kahawa mm. Kweli baada ya kusalimia salimia, yule bwana akaniambia, mbona kama nakujua, nikamwambia niwezekana. mm. Akanitaja babangu mimi mm. Nikamwambia yeye ndo babangu, akasema wewe, akanitaja ndugu yangu, akanitaja na mimi mm. Nikamwambia eh, ndo mimi karibu sana, karibu sana bwana, karibu kwenye nyumbani. Na tukaenda kwake, kufika kwake alhamdulillah, tukaribisha vizuri, kutokana na kuwa mikono yangu ilikuwa si mizuri mm. Akamwambia yule bwana, chukua basikeli yangu mimi, nenda huko Ngome, kamchukulie begi lake na mletee mm. Kaona alhamdulillah, Mwenyezi Mungu siku zote hamtupi mja hapa kidogo nitapata nafuu mikono, alafu nitaangalia ustaarabu mwingine. Kweli alhamdulillah, yule bwana akaenda akachukua begi langu akaja. Baada kuja yule bwana tumpanganishia, yani kumpa nauli bana wewe inshallah wewe nenda, huyu mwache hapa kafika, ukipata muda njoo kumwangalia. Kweli nikakaa pale kama siku nne tano hivi, nilikuwa na tayari sharudi katika hali ya kawaida. Mm. Yule bwana kwa bahati alikuwa ni nahoza, ana uvuvi mmoja unaitwa ring Mm. Boti za usiku, uvuvi usiku wa taa. Mm kweli na mimi nikakuwa na hamu nao sana kuujua, na nikajua kama huu ni uvuvi ambao kwa nitakapojua utakuwa usumbui sana mm. kwa sababu ule una uwezo wa kuvua kwenda baharini mpaka kurudi bila kuroa. Inakuwaje ile? Eh, Nakuwa ni kwanza ni chombo kinachotumia mashine. Feri ushai kufika feri? Ndiyo. Feri ushawahi kuona zile boti zinazoleta samaki? Mm. Si unakuta zina mashine zile. Ndiyo. Zina nyavu. Mm. Halafu kuna vidau viwili juu. Ushawahi kuviona? Vidau. Ah, yeah. Mitungu ime. Eh, midogo ile. Ndiyo. Eh, ile ni pa, ule ni uvuvi wa ringi neti. Mm. Sasa sijui kama ni kizungu au ni Kiswahili au ndio hicho kiuvuvi tu. Si. Mm. uh -huh. Basi yule bwana kana hamu na hamu na hamu na hamu na hamu. Akamwambia na mimi naona nataka niende, akanambia kweli leo tutaenda. Asubuhi hiyo karudi ngoja hapa nioge alafu twende mjini mm. kufika mjini eh, akaninunulia mshipi mm. mshipi unaokuvulia samaki ndio akachukua ule mshipi ile ilikuwa ni pima mia yadi mia kule wanatumia kwa yadi mm. sijui kama mita mm. au vipi itakuwa ni mita, mita. mia namba hamsini Mvuvi yote nikizungumza hivi atajua. Mm. Shipi ya dimia namba hamsini. Akanichukulia ndoana namba namba kumi na mbili. Mm. Namba kumi na mbili. Hizi ni huu mshipi kama huu ni mahususi kwa samaki wadogo. Nilichokifanya pale nikachukuliwa ile nikachukuliwa na Hoba. Mm. Hoba vyote hivyo ni vitu kwa wale ambao kwa washafanya ile kazi wanajua Hoba. Ndio alichukulia na yani vitu vinavyohusiana kweli, tukarudi akalala. Mimi kama kawaida nikakaa pale, saa kumi kaamka, kula chakula, kwenda bahari kwa sababu tunaenda saa kumi tunatoka pale mpaka asubuhi saa mbili saa moja saa mbili nategemea, ukivua naweza kafika hata saa tatu saa nne saa tano kama hujapata kitu saa kumi na mbili upo nyumbani au saa moja mm. ah, maisha tukaondoka na ule bwana siku ya kwanza narudi tena baharini, naingia baharini tena kwa mara nyingine, mikono hapo ishapoa, ishapoa na nimeingia kwa staili nyingine ambapo wendi kugusa maji e, ila na hamu mm. kwa sababu kwanza katika maisha yangu mimi kazi yoyote kazi nyingi sana nimezifanya, lakini kazi yoyote ninayoilenga kuifanya mm. kwanza huwa na hamu sana niijue, ndio baada ya kuijua ile kazi kwa sababu napiga kama kuna leo na kesho. Baada ya kuijua ile kazi, huwa naangalia katika kazi hii na mimi nilivyo, ni kitengo gani ambacho kwa kinanifaa kwa maana nitakiweza, nitakimudu, nitakifanya kama inavyotakikana. Mm. Sio tu kufanya kazi ni mradi kazi. Ushanaelewa? Ndio. Kwa hiyo pale mimi nikawa hamu watu wafanye ile kazi ili nijue. Kweli watu wote tulipofika pale kama kawaida baada ya kupanga panga mambo yao, yani vyombo vile kuvipanga kutega wale samaki wakalala. Mimi sikulala. Mm. Nilikaa nikiwa na mawazo. Mawazo yote nafikiria kwa hapa tuko baharini. Maji makubwa. Baharini kubwa. Meli zinapita tu kama umo zinaenda kama container zile. Haya kuna kuja kutokea na kutokea alafu watu wamelala si busara kuja baharini alafu ukalala. Yaani najiambia mimi mwenyewe. Mm. Wakati huo anajiambia vile ule mshipi nilionunuliwa mm. nimetia chambo. kushanaelewa nimepewa chambo pale pale hichi kimoja nikaudumbukiza mule ndani ya maji. Kwa hiyo nimeushika mwenyewe halafu nimekaa hivi pembezoni kwa ule kwa ile jahazi, ile boti pembezoni miguu miguu nimekaa ndani kama hivi, alafu pembezoni hivi nimeshika kitu kama hivi, alafu nimeotea ule mshipi kwa kwenye maji, mimi nimeushika mm. Watu wote wanalala, ni kukoroma tu ndani ya maji kwenye ile boti mm. Hakuna mtu anashuka kwenye maji mm. Watu wanategea samaki alafu wanalala, samaki wakija alioko kwenye tani ita watu mm. Wakiitwa wale wanapiga kelele, mnamshana pale, mkenda mnatia nyavu, mnazungusha nyavu, mnavua, wapo sawa, hawapo mna weka ngoma, watu wanaendelea kulala. Mm. Lakini mara nyingi kwa sababu uvuvi ule unakuwa na guarantee. Mm. Labda tu mtu amulie kuwafanyia makusudi kama mm. kwa nini mulale mimi silali. Lakini kama mtu ni nini anakuwa na guarantee. Akisema weka nyavu wapo, wapo kweli lazima wavuliwe. Ushanielewa? Mm. Nikataka kujifunza vitu vitatu. Kwanza ukiacha hii nyavu ni kitu gani ambacho kuwa utakuwa unafanya kupata pesa kwa sababu nyavu ni bahati nasibu unaweza ukaziwasha taa asubuhi usiku mpaka asubuhi hakuna hata samaki apita hata mwi mmoja kwenye taa. Kwa hiyo nyote mmekosa, mwenye chombo, wavuvi, hoza nyote mmekosa. Kubwa inakula kwa tajiri, kwa sababu atatoa tena petroli, mafuta hata na vifaa vingine, tambi, sindano za karabai. Ushanielewa? mm. Kwa kusema ukweli, Mkana nafikiria endapo kwa tutakuwa tunakosa, na sasa kwa hiyo boti nilikuwa nayo ilikuwa haina guarantee. Wiki mbili, wiki tatu, mnaenda mnarudi hivi hivi mm. tajiri mpaka na mnyanyua mikono anaambia jamani, yeye eh, nendeni kae tafuteni pale mkope mafuta muende, mkipata mtalipa. Mm. Ushanielewa? Wakati huo wengine wanapata au wengine wanapata tena wanapata vibaya. Mm. Ushanaelewa? Yaani ni gemu kama unavyoona dalali madalali mm. ni gemu mm. au siwezi kusema kama ni uchawi lakini naweza nikasema pia kama ni uchawi mm. ushanielewa kwa sababu mote tushapita mm. kwa hiyo wewe unaweza ukanunua chombo na ukakiuza kutokana na kukosa kama hujapata mtu akakushika mkono eh hey, baba umenunua eh hey, twende huku mm. wewe lazima uuze au kife ushanielewa mm. kweli moja, pili, nataka kujua huyu samaki anapokuja kwenye taa huwa unamjuaje kama kafika? Kama kafika kwa sababu time nyingine unaweza kukaa maji pima hamsini. Mm. Pima za mtu mzima unazijua? Sijui. Pima hii. Ah, sawa ndio. hamsini hizi. Unapima kamba hivi, pima hamsini alafu unaidumbukiza nanga kwenye baharini. Mm. Pima hamsini. Huwezi kuona ndani. Ndio sasa ndio umetia nanga pale unatega samaki. Mm. Samaki anakuja pima 18, pima 15, kwenda juu. Mm. Yaani anatoka chini mpaka pima 15 kwenda juu. Yeye ndo anacheza hapo. Mwanga wa ile taa ndio umefikia hapo. Samaki anacheza maeneo hayo. Wewe utamwonaje samaki akiwa pima kumi kutoka juu kuja chini pima kumi? Uwezi ukamwona hata siku moja. Moja. Mm. Lakini samaki yupo. Tena mm. wa maana. Mm. Unaweza ukamkuta yupo samaki pale wakujaza hata boti zako hizi tatu. Mm. Yaani zile boti za kasera za pale feri pale. Tatu unazijaza kwa nyavu hii moja. Samaki uko hapo kwenye tano wewe humuoni. Utajuaje kama yupo? Mm. Ni mbinu mbili. Ya kwanza, ya kwanza kuna rishabu. Kuna Amba. kitu anaita rishabu. Mm. Samaki yoyote anapokuja kwenye taa lazima kuna vipovu vidogo vidogo anavitoa. Mm. Kwa hiyo wewe ukishakuwa ni mtaalamu wa vile, kikitoka tunajua ah, hicho cha kibua mm. ah hichi cha changu mm. ah hichi kirishabu hichi cha sehewa ah hichi cha jodari ah yani kama vile mm. vikitoka vingi yani hata kama tena vinatoka vingi lakini vinaweza vikatoka vingi ukajua kama ah kwa hichi hizi rishabu hizi hizi hapa kuna dagaa halafu kuna hawa vibua vibua wanakula dagaa halafu sasa kuna samaki wakubwa wa nguru wanawafukuza hawa vibua yani wewe mwenyewe unachambua kwa hiyo atakapokuja wale unaambia bwana hapa kuna nguru kuna na dagaa mm. nguru wanakula vibua kwa hiyo itakapotiwa nyavu watu wafanye faster kabla nguru hajaenda kwenye nyavu kwa sababu mm. anachana nyavu kama unavyoona mkasi kuchana nguo do ushanaelewa eh? Kwa hiyo ikawa sasa nasoma somo hilo kwa siku ile ya kwanza kupitia kwa yule aliyokuwa kwenye taa kule nyuma ya ya nini. Kuna mtu special kwenye taa. Mm. alafu nikakaa nikafikiria wakati niko kwenye mawazo mazito ule mshipi nilioshika mkononi mm. ulikuja ukaporwa tarara ukatoka mkononi na urukia rukia na urukia rukia kigongo kile kinapiga piga mule kwenye nini watu wakamka Mm. Baada ya kuamka watu na nahoza naye akaamka. Sasa nilikuwa sio mbali sana na nahoza yuko kwa nyuma mimi niko kwa hapa. Mm. Akanambia lete nikampa. Mm. Ilikuwa kama mida saa nne. Kulikuwa na poro na nani? Samaki. Mm. yani samaki aliula ule mshipi. Mm. Saa nne. Ukichukulia samaki alikula ule mshipi mm. na ule mshipi ulivyo pamoja na ndoana yake mm. ilikuwa kama mazinga umbwe mm. kwa sababu saa nne aliokula ule mshipi siku hiyo hakufutiwa nyapo mm. watu wale yule alihangaika na ule samaki na watu wote walihangaika na ule samaki mpaka saa mbili asubuhi ndio ule samaki anapandishwa mm. kwenye chombo mkubwa mkubwa mm. mkubwa ndio bismillah hii mshipi ule nimenunuliwa nimepewa mimi unavua samaki kwa nuzo la tatu na elfu themanini samaki mmoja samaki huyu mmoja halafu mwaka gani Ti, tisini na nne samaki wa laki tatu na elfu tisini na elfu themanini mwaka tisini na nne yule samaki alikuwa hapungui pima mbili za kwangu samaki mmoja anamwita songoro mkubwa sana Mm. Yaani alivuliwa huyo huyo mmoja. Sisi tulikuwa watu 25 mm. kwenye ile boti. Ushanelewa? Mm. Kwa hiyo sasa akapakizwa pale watu waya pakia pakia tukapakia tukarudi bandarini kurudi bandarini tajiri kafika. Tanga wana sifa moja. Matajiri wa mashua. Mm. Hukaa nyumbani kwake akiswali swala asubuhi. Mm. Mdogo mdogo kama ana gari yake analetwa, ana pikipiki analetwa, ana baskeli anapanda mwenyewe anakuja mm. akishafika pale anasubiri boti yake hiyo inakuja mkifika kabla haja hamjashusha hata samaki huyu inatuka kwanza ile cloud kiboti kile kidogo kitumbu kidogo mm. kinashushwa juu mashua anapewa mtu anamfuata anakuja kumbo. anakuja pale anashuka mkono anapanda juu anakaa mm. shanelewa eh? mm. kuna wengine hawajui mm. wanakaa nahoza hapa, yeye hapa, nahoza anauza, yeye yupo pale mwenye anashuhudia na au anashika hela mm. anajua mwenyewe nyinyi wote wavuvi, kaeni pembeni, yeye ndio muuzaji mm. baada ya kupata, baada ya kushamaliza pale, anapiga hesabu ni kiasi gani, anatoa mafuta, ana petroli, mafuta ya taa, vifaa vile, anakata, akimaliza pale pasu Mm. Kwa hiyo kama imepatikana milioni moja na laki mbili, tuseme mfano una laki tatu, unaweza ukatolewa laki tatu ya vifaa vitendea kazi mm. milioni moja akachukua laki tano kwake na nyinyi watu tano wakapa laki tano ushanielewa mm. kwa alipofika pale kumwangalia samaki ni mmoja mkubwa sana eh vipi akasema bwana huyu nahoza huyu kabla na mshipi mwenyewe ukwapi wapi nikaonyeshwa mimi mm. ndio wewe mwenyewe haya haya eh achukuliwa apelekwe mnadani kachukuliwa akapelekwa mnadani, sijui hicho lile. Kufika pale, yule bwana anasema kama baada ya kuuzwa tuseme laki tano ikaenda mpaka laki mbili themanini laki tatu themanini haya haya, wakauziana kumaliza pale. Haya bwana, njoo hii ni fungu hizi tatu mm. tunakata fungu tatu, mimi mwenye chombo, wewe mwenye mshipi na mshipi wako mm. Shanielewa? Kwa hiyo katika fungu tatu mimi nitapewa fungu mbili, ndio tunaelewa. Basi mimi sawa, Kaitikia sawa sawa. Wale wote wamekaa hivi washalala sana, yani usiku mzima amelala <laughs> waelewi. Mm. Mimi baada ya kutoka pale yule mzee kwanza baada ya kuongea vile fungu tatu akawa sasa kama kawaida tajiri mwenye chake lazima mahoji ma, maswali yanakuwa mengi sana akitokea kwa maji akitegemea kupata majibu kwa anemtuma mm na anasahau kabisa kama Mungu yupo mpaka labda pale amalizane na yale anaweza kukumbuka eh, Mungu yupo. Unamaanisha yule bwana baada ya kushao nini muuza ule samaki na kunini akataka kujua kwa nini watu wasivue mm. hawalilala mm. Shanaelewa mm. Naoza maswali nenda kwa nahoza, aweza akaja kaniuliza mimi wala mnini mwingine, nahoza akasema alivyosema riski mzee tumewasha taa tu, kuna mtu kwenye taa hajasema kama samaki wapo tunaendaje kutia nyavu mm. kweli waka nini nikaona kweli hii ni shughuli pesa ile nikaichukua watu ishirini na nne yani na mimi ndio ishirini na tano mm. pesa ile nilipata kwa sababu laki tatu themanini yani kama shilingi elfu tisini tuseme mm. eh, ndio kwa fungu mbili au kwa kwa fungu mbili laki tatu yani kama laki, kwa sababu wale jamaa sikumbuki hata ni shilingi ngapi lakini hata wewe ukizigawa hapo utazipata kwa sababu laki tatu themanini gawa kwa mara tatu kwenye laki tatu na elfu themanini ukigawa kwa tatu mm. inaingia mara moja kwenye nane inabaki tatu inaingia mara mbili inabaki elfu kumi tatu ni laki moja na elfu ishirini na tatu na kitu ishirini na tatu mia tatu na kwa kwa fungu moja kwa hiyo ina maana kwa fungu mbili ni laki mbili na arobaini na sita nikachukua laki moja na elfu thelathini nikawapa wale mm. wagawane mm. nikiwa na maana kama laki moja elfu thelathini wagawane hawa wafanyakazi wenzangu mm. alafu mimi nitamwangalia kapteni mm. ushanaelewa kapteni kanunua mshipi kapteni yeye kavua yani kamtoa mule mm. kana basi sawa kapteni pale nikampa elfu hamsini naye alhamdulillahi maisha kaendelea nami bismillahi ndo nazishika zile pesa bila uchovu siku ya pili siku ya pili nkasema mimi nitakaa huku na huyu kama ananisikiliza nashukuru kuelimika na mtu wa plaudi ya nje mm. Yaani maisha akaendelea akawa ananifundisha kwa sababu katika kazi ile mtu adimu mm. ambaye kwa unaweza ukashindwa kwenda baharini kwa kumkosa yeye yule mtu akukaa kwenye taa hususu upload ya nje mm. unaniitikia mmm shaelewa maana ya nje naelewa si hiyo ambayo ukikaa kile kiboti cha nje kidogo unakaa unakuwa unaona kwenye maji. E, sasa kiboti kimoja mm. kinawekwa kama kama tuseme mnazi mmoja stendi mm. kimoja kinawekwa pale mnazi mmoja pale stendi mm. halafu ile mashua kubwa na kiboti kimoja mm. wanakuja kukaa kama Kigogo au Magomeni Mikumi kwa hiyo wewe kiboti kile kidogo kimoja unaikuwa kule peke yako na mm. taa zako. Kwa hiyo samaki atakapokuja wewe ukipiga kelele wewe umekaa juu mm. wale wako chini upepo unapeleka sauti. Kwa hiyo mimi nikamwambia nitakaa na huyu huku. Mm. Basi sawa, lakini tukitaka kutia nyoyo tutakufuata. Sawa. Nikakaa pale, nikawa namuuliza sana jamaa maswali pale huku tunavua vua visamaki vidogo vidogo. Jamaa akanifahamisha vizuri, akanambia mimi nalala, wewe angalia taa mm. usizi kazi. Nikamwambia ukiona nimekuamsha ujue ishaharibika mm. na hamu ya kujua ili nishike kazi moja. Kweli siku ya kwanza, siku ya pili ikawa kazi nii siku ya tatu yule bwana hakuja. Mm. Nikamwambia mbona mimi naweza niweke mimi, hakuna mtu mwingine, kila mtu hataki. Mm, kambia nime kaniambia wewe unaweza, nikamwambia mimi naweza. Akanambia basi sawa. Mfungieni taa. Kashua taa pale, kafungiwa taa kwenye kile kiplodi kina mabawa hivi. Mm. Taa zinafungwa humu. Mm. Alafu ndio kinashushwa. Kashushwa pale. Kaambia ukiona taa inakunini ita. Inazingua haya. Kaondoka nikakaa usiku kucha. Roho mara najitisha mara najisielewi, naweza nikakaa tu nikaona kama mwili huu umeingia baridi, lakini nasema ah, achana na hao bwana, najisemea peke yangu mm. kweli na yule jamaa kashanifundisha maana arishabu samaki kuja nini. Mm. Ukiona hujazijua arishabu unachukua mshipi wako unaingiza, unausimamisha mm. kama kuna samaki utajua, kwa sababu samaki sio anajigonga gonga na ule mshipi uko chini mm. kwa hiyo ule mshipi kwa kwenye maji, hata ukipita kile kidude kidogo lazima wewe unapata hisia mkononi hapa kama umegongwa au ndio kugongwa mara mbili mara tatu dabodabo unajua kuna samaki hapo mm. kaona basi sawa <laughs> walinichukia maana nkiweka mshipi ukigongwa tunawaita <laughs> wakanyavu wakiingiza wakitoa kutupu <laughs> hakuna kitu ana hasira zake baba hizo ana hasira unajua hakuna watu duniani wenye hasira kama wavuvi eh Wabeba mizigo hasira zao kubwa matusi. Mm. <laughs> Watu wa sokoni wabeba mm. mizigo, hizo ndio hasira zao. Ndio. <laughs> Lakini wavuvi. <laughs> mm. Basi, lakini sasa kukaa kuna jamaa mmoja akawa ananitetea atazoea, mwacheni. Nyinyi mm. hamtaki. Mm. Atazoea tu kweli. Kwa sasa mimi mwenyewe najipimia hapa, mbora sitie nyavu hapa, tutoke bila kapa, lakini nimeona kwa hakika Siku moja baba ilikwenda siku ya Ramadhani mm. siku ya Ramadhani huwa tunaondoka mida saa tisa tisa na futari zetu saa tisa, mtu kachelewa saa kumi tayari chombo kishawashwa. Tunawahi kwenda kuangalia sehemu ya kutia nanga ili watu wajipange pange. Adhana ni kote mm. utakapokuwa adhana ikiaziniwa mm. utaisikia. Ushanaelewa? Lazima uisikie adhana mm. ya magharibi kwa hiyo pale unajipanga kabisa na vyakula vyako, unatulia. Sasa kiaziniwa unafungua alafu unafanya mambo mengine. Sasa siku hiyo bwana nikachukuliwa nikaenda nikatupa plaudi ya nje. Mm. Sehemu moja wanaita Boyani. Nilipowekwa plaudi ya nje pale mdatumu mwafaka kama sana kumi kasoro tisa na nusu hivi kawekwa pale, kapema namba kanba yangu ananga vizuri, nikaiweka nanga kwa sababu ni sehemu ambapo maji yanapotoka kunakuwa na wimbi kubwa mm. karibu na mnara unaoongoza meli kuingia bandarini. Kwa hiyo kunakuwa na wimbi pale kwa sababu ni juu, kumekuwa mawe mengi sana. Kwa hiyo pale maji yakijaa panakuwa shwari. Sasa unajiandaa kabisa mwenyewe kuweka nanga yako vizuri. Maji yanapokuja kutoka mm. wakati kuna wimbi tayari ile nanga ishashika, wewe unarufa wewe tu una kidau chako nikandandaa mpaka kufika kama mida saa kumi na mbili hivi, nasubiria dakika za adhana mm. Nilishangaa siku hiyo nilimuona mtu anapita, yani anapita ananipitia, sio karibu sema mm. wala sio mbali, namwona mtu anakuja. Kwanza nilishangaa, hapa nilipo ni baharini mm. halafu baharini hasa, sio kando kando wa bahari mm. ni baharini panapopita meli mm. boda yule mtu anakuja na mguu mm -hmm. nikakaa vizuri alafu ndio kiza kiza ndio kinakuja adhana bado haijaziniwa lakini ndio dakika zile zile za adhana mm. akaja akaja akaja akaja akapita mbali tu kidogo sio karibu yangu lakini anatembea na mguu juu ya maji halafu kabeba mkoba mm. kuna mikoba ya kipemba mm. ya ukili wanaita wenyewe wapemba sana sana huwa wanavaa humu mm akawa beba ule alafu kava msuli mm. msuli kikowi nikisema kikowi mtu yote anaelewa kuna msuli wa seruni na msuli wa kikowi kikowi mm. ni kinakuwa ni cheupe ndio shana kavaa yule bwana na shati yake kubwa tu mikono mifupi na mkoba wake hapo na kofia kofia imefinywa sio kama imetengenezwa hivi ya kufinya juu ile mm. na anapita kwenye maji anaendekea huko mashariki ndani au ndani kuendea Pemba huko Pemba na Tanga siko hivi. Kwa hiyo hmm. anatoka Tanga anaenda Pemba kwa mgundo ananipitia mimi karibu, anafika tu usawa wangu adhani naaziniwa mm. niliogopa hmm. unajua ile kuogopa yule kapita na mguu namuona hmm. akaenda huko akigeuka akirudi najiuliza vile nikawaita jamaa nikaita eh, eh, eh. wakaja jamaa walikuwa shanza kufuturu akasema fungua huko wakaja si mnajua pale tulipomweka yule pale wimbi likipiga pale anaweza kaenda kapigwa na, na, na mawe kule mm. wakaja jamaa nikamwambia cha msingi hapa hebu fungeni hapa kwanza mm. tukae tufuturu tumalize tukishamaliza mimi nirekebishe rekebishe mambo alafu muende mm. kweli wale hakubisha wakafunga pale tukafuturu nikaa na amani lakini mawazo amenizonga nafikiri hujawaambia chochote sijaambia kwanza kwa sababu mm. pale nikiwaambia tayari watanitangaza ni muoga mm Unajua tena? Ndio. Kweli tukafuturu tu pale maongezi ongezi, unajua kumechangamka changamka, kumaliza pale nikamwambia sasa sikilizeni. <clears throat> Hapa nimniponieka sipo. Mm. Hapa leo hapa tutakuwa tutini hapo. Mm. Pale kuna samaki fulani anaita nyuna ngozi, yani ni vibua wadogo wadogo hivyo na rangi ya njano njano. Mm. Aidha nipelekeni kwa juu mm. au nishusheni kwa chini, yani huu mnara huu hili boya ili la meli lizungukeni, mnishushe hapo kwenye boya la meli, nyinyi wao kwa chini kabisa huko mm. <sniffs> Akasema basi kama ni hivyo bora tukushushe hapa chini ya boya. Mm. Nikasema hapa afadhali kidogo. akakuhamisha Mm -hmm. Kabla hawajakuhamisha mzee aliyepita alikusalimia? Haja a, alipita kwa mbali kule. Alikuangalia mkaonana macho. Ah, kwa sababu nilikuwa namuona kila kitu mm. na yeye alikuwa anatembea tu. Hakuoni. Ha, Ah a, hanioni vipi? Eh. yeah. mpaka anapita kule itakuwa aliniona kwa sababu katika kule alikotokea kule. Mm. Kama ingepita labda ingenipitia kama hapa. Mm. Ushanielewa? Mm. Lakini kila anapokwenda yeye anakula pembeni. Eh, pembeni. Na juu ya maji. Juu ya maji anaenda zake huko. Hazami. Hazami. Anakanyaga maji ah, kawaida tu. Mbona hilo ni kawaida kwa baharini? Eh? Hilo ni kawaida kwa baharini. ah. ah. Si mara moja, si mara mbili unaona, lakini mimi kilichonishangaza ni kuwa